Cześć. Chciałem Ci zadać pytanie. Zastanawiałeś się kiedyś, jak zostać bogatym? Jak odnieść sukces? Sukces przez wielkie S? Planowałeś? Ale niestety, działanie odkładałeś na później. Zastanawiałeś się dlaczego? Kiedyś przyjdzie taki dzień, do końca zostało Ci już niedużo czasu. W głowie zabrzmi pytanie: dlaczego? Dlaczego nie zrealizowałem swoich marzeń? Dlaczego przynajmniej nie spróbowałem? Dlatego zacznij działać już dziś. Znajdź przewodnika, który wskaże Ci najlepszą drogę do spełnienia swoich marzeń. Wejdź na stronę sukces.pl Jacka Wiśniowskiego i zasubskrybuj jego kanał. Wiedza, która tam zdobędziesz, odmieni Twoje życie. Zrób to. Do dzieła.